嗯 هر مخاک زمینی بیتا پیش از من تو تاج نگینی بیتا گبار دیم دلبره به حیا دیر بکن اهم روخ ناز نازگلینی بیتا دیستون زیم کارگاه کنبار برچانگ گل لگت جنانت بار بار آگل پزبان آت کو دات توار من چوک توا عزتو منی قدر بدار con varios, gozar بیتو رای م پادگ چرخون دیست که کمبار بپای پای پیم کنگند کوزه و سر از کامپک پادشاهو از دست گدای Mm-hmm. ده چو من عاشق زاری بیتا بندوق سر زلف نگاری بیتا ای دستگ گنده تو منی گردن کوزا ای دست ما آگوش تتاری بیتا مرچک گلے بخت تئی پھول تو بارن دست شرابان پر چی گارن نوسکان تو شرابا که آگه در گهتن چین تنہ متی کسمت نارند şanindi O kuzagar biçar Agan hoşyare Dan kad Bergili mardum Povari çare کلنکتک پریدون پریدونو کپی که خسرو په چرخ کتا ایر چی حیالی داره کمباری رابطان دوش دیستون دو هزار کوزا گپم تو خموش نا گپ بشگند کوزای گون بانگ فروش کده شد کوزگرو کوزگیرو کوزفروش فروش کجا شد کوزگر و کوزگر و کوزه فروش و همه چی Як трем пъке апатке мадария шот. Як заррей ке горе земина як джашот. И а яго раваге тау ма алам чучен. Атк макески пейдау на пейдашот. از کوزگری کوزه یونگ پاری آ کوزه پگپ آ اسراری شاهی بوتگا من که جام زرینو هستد هنی بوتگا کوزگ هر هماری